იგრიალი დაია იგრიალი დაია ბადელი დელია ხეში დაბის მელია ეს ხორება ზნელია ეს ხორება ზნელია მჭადი გემრიელია ია მჭადი გემრიელია მამიდა მამიდა სვაბოდაზე მამიდა მამიდა მამიდა ვირიხეზე ავიდა მამიდა მამიდა მამი მამი მამიდა მამიდა მამიდა დრო რა უცებ გავიდა მამიდა ხმები მაინც დაუხუჭე თვალები ქალო გამხადე ნასკები ცივა მაცვია ლასტები გავრეცხებ უფლის წვეტები ათლა რად ვიყიდე კეტები მიქრის მიმაფრესნივა მოდი დავლიოთ პივა tatamia tatami chemois khatami gamarjoba salami momatsode kalami blogeria gurami tsudi ari tsunami ra kargia surami jibeshia tumani tashi bichotashia zamenaze kashia saidulo rashia gemrieli kashia panduri da doli tsolini da ori gavitani goli nakhva milioni სვაბოდაზე მამიდა მამიდა მამიდა ვირიხეზე ავიდა მამიდა მამიდა მამი მამი მამიდა მამიდა მამიდა დრო რა უცებ გავიდა მამიდა one.